你们一定会觉得很好奇，明明我听了好像有两个星数不是这么的妙啊，怎么会还是很好的呢？因为呢，他们是把主力化成了辅助力道，所以呢，相对的运势呢就提升了一些。但是我们还是有一些要注意的地方。首先，我们先来看一下在工作的部分哦。属马的朋友，在这个月是属于越冲越旺，尤其是针对如果您是属于在外面奔波型的业务型的，或者是。 呃，必须要出差的朋友哦，不是属于内勤业务的朋友们，这个月令呢，对你来讲呢，多跑哦是越得利的。而且呢，在这个月呢，不管是你的竞争对手，或者是你认为的小人哦，他们反而都会变成你的贵人，间接的提醒你：哎，我这个方向比你好，我这个地方呢比你优秀，所以呢，你就要去超越他，或者去修补他所提出来的反对问题。 反而呢，让你可以及时的呢，让表现呢更超乎预期的好哦。因此呢，在这些这个月令呢，你要好好的感谢一下周边呢，给你提出问题的人。在这个月呢，工作的运势是属于大吉的。 而属马的朋友在财运的部分哦，在这个月呢，支出相对的是比较多了一些，所以会非常建议务必要透过记账的方式，因为你总会记得大笔的，你却不记得小笔的，而这些小笔的支出啊，往往都是占着最大比重的，莫名其妙的把你的钱都给摇走了，那知道去向，你才能够适当的去做一下调整哦，跟缩减这一个类别的支出。 那在财运的部分呢，是属于凶的；感情的部分哦，属马的朋友，在这个月呢，比较容易跟另外一半哦，或者在相处上呢，会有意见不合的一个状况，而且会很容易拉不下脸，甚至是觉得不愿意去做妥协。但是，一旦你们只要一旦谈开了呢，就会发现呢，是进入了甜腻腻的一个状态哦。而且在这个月令，尤其是如果是已经有家庭的，请记得传话，不要。 透过长辈哦来当传话筒，因为呢，他们很容易呢把你所要交代的事项呢又再加油添醋下去，结果呢反而让另外一半听得非常的不开心哦。那如果真的有任何的误会的话，请务必呢都要先问好相关人士他们所知道的状况、跟认知的状况、跟理解的状况，然后再来去。 应对跟处理，这样才不会让人家觉得是你都只有听一面的说辞而不够公正的一个状态。在这个月呢，有好好沟通的状况下，我们的运势在感情的部分是属于营运的，而在健康运的部分，属马的朋友呢，切记不要一边吃饭，比如说一边刻便当一边工作，这样是非常不理想的，因为你很有可能呢没有确保。 第一个卫生条件是不是最佳的状况？再来呢，这对于生活品质上来讲的话，也是一个非常不好的状况。你很有可能呢，呃，吃了一口，然后又做了五分钟、十分钟的事情，导致你吃这一顿饭啊，花的时间呢，超级的久哦。所以呢，请务必呢，要让自己能够，嗯，分离，就是属于休闲时间跟工作时间，会是比较理想的。 另外呢，在这个月呢，也要特别留意一下，就是您皮肤的一个状态哦。如果皮肤有异常啊，它也会显示的是您身体的排毒的机能是有降低的。所以呢，要多摄取一些蔬果，还有有正常的饮水的习惯，跟睡眠睡足的状况也会是比较理想的哦。在这个月份呢，属马的朋友的健康运势是属于中下的。 再来，我们来看一下属羊的朋友，在这个月您的排名呢，刚好卡到了末班车第十二名次，跟上个月比起来又落了一个名次。所以呢，在这个月呢，属羊的朋友，其实您的心情起伏呢，跟上个月呢不会太大，但是呢，还是有一些东西是需要注意的。这个月令走的是堆贵山川跟川害的一个月令哦。 所以呢，即便有好事，也很有可能哦被别人呢夹走，啊，或者是说你是在帮别人呃做收尾。那在工作上的部分呢，呃，还是有一个好的状况，就是周边呢总是会有这个贵人呢会能够临时的插你手来帮你解决眼前的问题。那么如果呢在工作上有碰到一些状况， 是你没有办法能力所及的，请务必要及时的去反应，那对方呢才能够在这个时间点呢赶紧的出手给予协助。在工作运势的部分是属于平运的，在财运的部分呢比较容易会有一些意外的损失啊，那这个损失呢是来自于你如果正常的状况下你可能是可以得到的，但是呢比如说客数了，然后会扣掉你们原先预定的奖金啊，或者是你们。 没有让你没有办法达标，导致你会损失一个等级、一个等级的一次的一个奖金等等的。那或多或少，你应该会因为这样子影响到心情嘛？因为你觉得我的付出还是一样的，可能会觉得这个后面的客数东西不是跟你有直接的关系。如果我们是一个属于定额的状况之下呢，很多时候你也有可能因为呃其他的辅助呢。 拿到更多，所以这个节骨眼呢，就先不要呢去计较哦，也不要把这个心结卡在心里上面了。拿得少虽然难免影响心情，但是做得好，您下个月就会拿得更好了。在财运的部分，这个月走的是小凶的运势，而在感情的部分哦，属羊的朋友呢，比较容易会有难以启齿啊，然后不敢开口的一个状况，而且呢，你可能比较没办法对你的对象，不管是 已经是你的对象，或者是还不是你的对象，或是尝试想变成你对象的，你可能都没有办法很轻易的坦然哦。这个时候我会建议，要让你坦然的方式只有一种，就是面对面。如果是隔着手机的 APP 啊，或者是书信啊，你可能就没有办法这么的直截了当，所以换个方式来讲话，可能对你有会是比较好的。那再来就是我们的这个主。 羊的朋友的健康运势的部分了，在健康的部分呢，您要注意一下身体有没有反映一些微恙感，呃，不要忽然觉得好像平时，比如说平时上厕所的时间变了啊，或者是说呃平时不会打喷嚏，忽然呢长期的会开始都有固定的一个周期会有这种状况，不要去忽略这些小细节的东西，因为大家都是身体呢。 有带给你的一些警讯跟警示哦，那如果你没有去及时的去处理他们的话，那很有可能把这些小小的状况养成大的病因，那反而就不是这么理想喽。所以属羊的朋友在这个月令的健康运势是属于小吉的。再来呢，我们要看一下就是属猴子的朋友，属猴子的朋友在这个月令的排名是第八名哦，掉了五个名次。那在 这个月呢，走的是三合的月令哦，在大部分的状况的时候呢，呃，都会是有辅助的力量来协助你的工作的部分的话呢，在这个月会觉得就是呃杂事比较多，而且情绪上来讲会比较压抑，因为你会觉得我又要一个人去完成这么多事情，我怎么那么多事情又是卡在一起？适当的呢，可以去学会轻重缓急，或者是去。 标记哪些东西是必须要在哪些时间点去完成，然后去先去拒解决一些你没有办法短期去处理的事项，然后延后到一个期限。那我相信呢，对方都是能够呃给予宽容跟理解的。所以在工作上的话呢，是要做一个 sorting，还有 selection 哦，才会是比较理想的。这个月的这个工作运势是属于小凶的。 那至于在财运的部分哦，因为在花费的习惯有点随心所欲了，而且都是对别人非常的大方，然后对自己呢就比较小气哦，所以这个部分呢，我会建议还是对自己好一点哦，因为你对别人的大方，不见得别人会给你相对的心意的一个回馈。那如果你有所期待的时候，其实反而会是另外一层的伤害，在感情。 的话呢，就会相对的受到一些小小的波及跟影响了。那财运的部分呢，在这个月令呢是属于中平的状态，而感情的部分呢是属于非常感性的一个月份哦，一点点的小事情你都会放大来看。讲明白了，在这个月，如果是开心的事情被放大，当然没关系；，这如果它是让你不开心的事情，也请你直接点破，说开了，不要自己在那边小剧场。 这样子才会是有利于两性的一个成长跟感情的一个加温哦。在感情的部分呢，在这个月令是属于平运的；而在健康的部分，属猴子的朋友在这个月比较容易会有手脚冰冷啊，或者是比较频尿的一个状况，请不要憋尿，记得这一点。再来呢，可以适当的去做一些温补哦，这样子才可以排解。尤其是女性朋友可能会有这个月经不顺，或者是男性的朋友呢。 会比较容易会有心烦气躁的一个状况。那在这个月令呢，我们的这个健康运势是属于小凶的哦。以上是针对属马、属羊以及属猴的朋友在这个月令的生肖运势。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。我们下次准时再见喽，拜拜。